Սա Հայաստանի Լոռու մարզի Լեռնապատ գյուղն է։ Այստեղ, ինչպես Հայաստանի մյուս բնակավայրերում, աշակերտներն առավոտյան հաճախում են դպրոց։ Այստեղ սովորում է 230 աշակերտ։ Նրանք սերտում են իրենց դասերը, ակտիվ մասնակցում են դպրոցի ուսումնական ծրագրերին։ Բնականաբար կան առաջադրանքներ, որոնք աշակերտները կատարում են դասագրքերից եւ կան նաեւ առաջադրանքներ, որոնց համար անհրաժեշտ է լինում հանրագիտարան կամ ինտերնետ։ 2001-ի հունվարի 15-ից գործարկված առաջին ազատ թվային հանրագիտարանում Wikipedia-ում հոդվածները տեղադրվում էին անգլերենով։ Հայերեն Վիկիպեդիայում առաջին հոդվածը գրվել է 2005 թվականին, Հայաստան հոդվածը։ Մենք դիմեցինք Վիկիմեդիա հիմնադրամին, որպիսի Հայաստանը նույնպես ունենա Վիկիմեդիա կազմակերպություն։ Մենք 40-րդը եղանք եւ Վիկիմեդիա Հայաստանը տարածաշրջանում միակ կազմակերպությունն է, որ ունի իրավունք տարածել Վիկիպեդիա նախագծերը եւ Վիկիմեդիա մյուս բոլոր նախագծերը։ Վիկիմեդիա Հայաստանը նպատակ է դրել վիկի նախագծերի միջոցով վերափոխել հայ երիտասարդի հոգեբանությունը, դարձնել լավատես, իր ուժերին վստահ, ստեղծարար եւ հաջողակ։ Մտածեցինք, ինչ նոր նորամուծություն կարող ենք անել, որպիսի էապես թրիչքային զարգանա հայերեն Վիկիպեդիան ուրեմն երկու գաղափար, որ աշխարհում ոչ մի ուրեմն Վիկիմեդիա չէր կիրառել, Վիկիմեդիա Հայաստանինն է դա, Վիկի ճամբարները եւ Վիկի ակումբները։ Տարին երկու անգամ Վիկիմեդիա Հայաստանը կազմակերպում է Վիկիպեդիայի դասընթացներ ուսուցիչների համար։ Այն ուսուցիչները, ովքեր գնում են իրենց ուրեմն դպրոցում կամ իրենց գյուղում ակտիվ իրենք խմբագրում են, արդեն դառնում են լավ ուրեմն խմբագիր, այդ գյուղում մենք հիմնում ենք ակումբներ։ Իհարկե, եթե հովանավոր ենք ունենում։ Առաջին Վիկի ակումբը բացվեց Գյումրիում Արդյունքներից պարզ դարձավ, որ նպատակահարմար է վիկիակումներ ստեղծել գյուղերում, որտեղ պատանիներն ու երիտասարդներն ավելի հակված են ներգրավելու ակումբի աշխատանքներում։ Երկրորդ ակումբը ստեղծվեց Արևածագ գյուղում։ Լեռնապատ գյուղում Վիկի ակումբ ստեղծելու որոշում Wikimedia Հայաստանը կայացրեց շնորհիվ այդ գյուղի բնակիչ Արմենուհու, ով 2014 թվականին ճանաչվեց հայերեն Վիկիպեդիայի լավագույն խմբագրող։ Այսպիսով ակումբի ստեղծումից հետո գյուղի 10-ից 17 տարեկան պատանիների շուրջ 80%-ը ոգևորված ներգրավվեց խմբագրման գործում։ Երեխաները մեզ մոտ գալիս են շաբաթը 5 օր, օրը 4-ից 5 ժամ, իհարկե երկու հերթով են գալիս, ոչ միայն սովորում են բակրել տարբեր վիքի նախագծերում, այլև սովորում են օգտվել համակարգչից, սովորում են թարգմանություններ կատարել, տարբեր բառաներից են օգտվում, ոչ միայն ռուսերենից հայերեն են թարգմանում, այլև հայերեն բառեր են սովորում, հայերեն բառերի բացատրություններ են սովորում։ Վիքի ակումբում գյուղի պատանիներն ու երիտասարդները ողջևորված զարգացնում են հայերեն Վիկիպեդիան եւ Վիկիբառարանը։ Վիկիպեդիա ես խմբագրել սովորել եմ իմ քույրիկից։ Ես Վիկիպարանում խմբագրում եմ մոտ 1 տարի։ Ես ունեմ 7500-ից ավելի բառ հոդված։ Ես խմբագրում եմ Վիկիպարանում, սակայն ունեմ որոշ հոդվածներ Վիկիպեդիայում։ Մեկ տարի է գալիս եմ Wiki ակումբ։ Ներկայումս 50-ից ավելի հոդվածներ ունեմ Wikipedia-ում տարբեր թեմաներով, հիմնականում ֆուտբոլիստների մասին։ Գյուղերում, որտեղ ժամանցի վայրեր ու հնարավորություններ չկան, Wiki ակումբը երեխաների համար հնարավորություն է դպրոցից ու դասերից հետո զբաղվելու իրենց համար հաճելի գործով։ Եթե դուք հիմա դիտում եք այս ֆիլմը եւ հնարավորություն ունեք օգնելու, որպեսի Հայաստանի որևէ գյուղում Wiki ակումբ ստեղծվի, Իմացեք, որ ձեր իսկ օգնությամբ մասնակից եք դառնալու գրագետ եւ պատասխանատու սերնդի կերտմանը։ Վիկիմեդիա Հայաստանը նպատակ է դրել երկրի ապագայով մտահոգ անհատների եւ կազմակերպությունների աջակցությամբ վիկիակումներ հիմնադրել Հայաստանի եւ Արցախի բոլոր բնակավայրերում։ Եթե դուք ուզում եք ձեր լուման ունենալ Հայաստանում կրթված աշխատասեր նպատակասլաց սերունդ ունենալու համար, կարող եք միանալ մեր մյուս հովանավորներին, շատ բան պետք չի դրա համար, համենը մի քանի համակարգիչ, ինտերնետ կապ և կահավորում սենյակի, միացեք մեր մյուս հովանավորներին։ Դուք հիմա գիտեք սերունդ կրթելու մի պարզ գործիքի, վիկի ակումբի մասին, ստեղծիր քո գյուղի, քո նախընտրած բնակավայրի ակումբը։ Փոփոխություն մտցրու պատանիների ու երիտասարդների կյանքում, որ տարիներ հետո հպարտ ու գոհ լինես կատարածդ ճիշտ ներդրման համար։